गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो अगर आपके इंप्रेशन ड्रॉप हो रहे हैं यहाँ पे टोटल छः लाख इंप्रेशन ड्रॉप हो चुके हैं और यहाँ पे सेवन डेज़ में आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे दो ढाई हज़ार के करीब यहाँ पे भी ड्रॉप हो चुके हैं अगर इंप्रेशन ड्रॉप होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी चैनल ग्रोथ रुक जाएगी इंप्रेशन डिपेंड करता है थमनेल के ऊपर तो इससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है गाइज़ तो आप बेफिक्र रहिएगा इससे आपका खाली क्लिक रेट ही घट के कम हो जाएगा और कुछ नहीं होता है तो बेफिक्र रहिएगा ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करिएगा